Есть одна. С полем, ребята, есть это. Охотники, всем привет. У нас уже 6 утра. 28 августа, открытие охоты. Выстрелы везде, повсюду. Сейчас уже поменьше стало, подстихло. Я тоже уже успел пострелять. Одну сируху добыл. И две пала вот в этот куст одна и в том кусту. Надо будет потом подобрать, посмотреть. Не стал, потому что лодку долго вытаскивать. А в бронях не мог подойти глубоко. Налеты есть, но мало очень что-то. Все, наверное, спугано. Солнышко он мешает так уже. Плохо видно. Ну, на улице уже потеплело, наверное, градусов 8 так. Тепла. С утра был даже изморозь на лодке. Охочусь с двумя ружьями. Сейчас взял ТОС-34 и Хатсан Эскорт 112. Тогда это сейчас с пятизарядкой сидел. А сейчас думаю попробовать за стволки. Ну, будем надеяться, что сейчас еще будет налеты. Время еще все рано, 6 утра так. Сейчас вот Чирок тоже пролетел, сел недалеко так. Монок пробовал, а что-то не получается. Весной как-то получше на селезне. блядь, черкизия. И мимо. Далеко, блин. Надо было подождать, конечно. Вот что значит неопытность. А сейчас время уже 10 час. Проехал вокруг. Здесь выехал я. взлетел, только одну. Хотел как бы стрельнуть, а далеко было. И стая маленькая. Пролетал далеко. Раз выстрел сделал. И без результата. Потом обратно приехал. Не подпускает штиль, так не подъехать близко. Слышно очень хорошо. Третью атаки не нашел, прокатился еще по кустам. Монок не откликивается, ничего, не знаю куда. Улезла, блин, понять не могу даже. Вот в этом была клочке. И не выплывала с него, я все его промял здесь, проходил. Не знаю, может, ребятам скажу там, чтобы вечером еще посмотрели, они на ночь остаются. Все равно должен выплыть, если живая. А так вот, две утки добыл с полем. Одна широко клювая, а вторая серая. Такая нормальная. Ширококлювую взял на третий выстрел. летел далеко. Потом смотрю, ниже, ниже, ниже снижается, раз и пала так и осталось, я даже не подъехал сразу, потому что в бинокль поглядел, она плавает уже все на боку. А это первая была серая у меня. Так что еще вечерку хочу выбраться. Ладно, осталось собрать чучела, ехать в избушке, чай попить и домой. Ну вот такая охота получилась. Всем спасибо, всем пока.